Então vamos nessa! King of Fighters 15. Aê, top 15! Cadê o Shang, SNK? members, welcome to KOF, the world's premier martial arts festival. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar The King of Fighters 15 e você está convidado para acompanhar o Mano História. Isso é um problema, meu melhor personagem não está no jogo. Começando. Shinai Naru Fighter no Shokun. 前大会の主催者アントノフに代わり ザ・キング・オブ・ファイターズを開催する諸君らの参加を心待ちにしている以上アナスタシア Quem é Anastasia? です前回の大会から存続が危ぶまれていたザ・キング・オブ・ファイターズの開催が発表されました今大会の主催は前大会後に失脚退職となっているアントノフ氏に代わり 新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となりますすでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことですクレメンス・ベラミーのマーシャル・メイケンチャンネルはそのままでってわけだお前もおもり頑張れよ何がってわけだだよ他人に押し付けといてそりゃないだろやっぱり都会はすごいねこんなに明るいと眠れないやよく言うぜ さっき立ち寝してたおい、うん、あんたは私がぶっ倒すそれまで他のやつに負けんじゃねえぞヘッドフォン野郎ああいきなりなんだよお前しゅしゅんちゃんいいか私はないつらちなおいちょっと待てよしゅんちゃんうん言っとくけどリーダーは私だからなそこんとこ勘違いすんなよ Essa é a d o l o r Select order. E a primeira luta vai ser contra o time das heroínas. She's a cute and bubbly karate girl, but her talents are said to be limitless. Yuri Sakazaki, Yuri-chan, bichito, Começando pela Yuri! Vamos lá, Jeremy! Pega ela! Não! Isso! Opa! <laughs> Olha o combo! もしもしやったねあ今忙しいからまた後でねシェルミーさん復活したあなたたちがどんな悪事を企んでいようと 絶対に私たちが止めてみせます悪事だなんてひどい私たち大会が楽しいから参加してるだけなのにそんなひどいこと言う子はお仕置きしちゃういや g らあ a a Ready? Go! <laughs> 失礼 <laughs> 諦めま

inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora mais tiradores! <laughs> Já pro Agora vai! Vai, vai, vai, vai, vai! This move might decide the entire match! Let's go! すぐ終わるわ This competitor is too strong! Can anyone stop them? Winner! まだ立てるのでも飽きちゃったかなもう寝てていいわよ Select order E agora, os Ikari Warriors! Your next challenger is Team Ikari! É, com 4 barras você consegue fazer um combo que tira 100% da vida. Não sei se eu vou conseguir aplicar aqui na gameplay. E agora, Leona! She executes her orders with chilling accuracy. The silent soldier in all her glory. Leona Hydern. 目標を確認。

give up that easy. 任務完了。ミッションスタート。Round two. Ready? Go. ダーボール。こりゃ。ブラブラブラブラブラ。や。や。よっ。あ。や。や。うりゃ。ふっ。とりゃ。おりゃ。や。うりゃ。だ。だ。うりゃ。 Um monte de tanque. Tem até arame. Ah, 普通に手合わせすんのもなんだ。ほら、前みたいに。 で王座決めるってのはどうだいやああいうのはノリと勢いが必要でしょう今から急にあれをやるのは気が引けます普通に行きましょう大佐 E a g Ah, quer saber? Toma! Ah, tive que apelar pro Rush Combo. Tava errando demais. 大佐も俺もいい年ですからねポーズ決めるにしても人目の少ない訓練中にしましょう Select order E agora o time do Tesouro Sagrado 全てを灰にキスだけだ Your next challenger is Team Sacred Treasures Começando por Yori Agami There can't be light without shadow. The flame of the end is here to turn all to ash. Iori Yagami. hai ni 望み通り灰にしてやる Seu buraco mistério Round 1 Ready? Go! <laughs> 失礼この程度よいしょ バカもしもしあ今忙しいからまた後でねいやこらシュズさあ始めましょうタリンジッシュマ2レデー に消えてこっちよえいやよっと行くわよいよいしょっよいしょやい fight r e a d y over? あれ準備運動まだ終わってないのにいやごら記憶がない少しは燃えさせてくれ Burn to Ready? Go! 行くわよのよ失礼

炎は目障りだけどあなたの顔は嫌いじゃないの悔しそうにはがみする顔もすてき Opa, cutscene Olha Dolores aí 本当に奴はここに現れるのか帝国通り格闘家たちの全力をかけた戦いの場工作する思いが集う KOF こそ あなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源バースってあの化け物だろあいつは一体バース私たちは古くからの教えに従いリバースと呼んでいる本来ならこの世に現れるはずがないのだけれどアッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じたリバースの再現は免れしかしアンプスペクターの力を持つ者 イスラとェ英の協力があれば封印できるン英ェ英またェ英あいつは私がぶっ倒すってんだよで化け物も私がぶっ倒す頼もしいわねだけどリバースは倒せない元いた場所に押し返すのが限界何にせよ我々の目的に変更はないバースいやリバースを排除し事態の収拾を図る私はあのムカつくヘッドフォン野郎を倒せるって何だっていいんだ分かった 私は残ってもう少し調べるでは手はず通り次のポイントでお茶をイスラ行くぞ分かったおて命令してんじゃねえよリーダーは私だって言ってんだろ第一私はあんたのことなんてこれっぽっちイスラ俊明この世界を正常に戻すためあなたたちの力魂があれば必ず。 Vence é o chefe do KOF 14. Select order. E agora, o time do Fatal Fury! Your next challenger is Team Fatal Fury! Se você está gostando do vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. A master of Shiranui style ninjutsu. His whole body is a weapon honed to perfection. Andy Bogard. 知らぬい理由受けてみろ Muito bem, vamos lá. É a vez do Tesouro. Digo, Dinosaur. Amaizo. Amaizo. Amaizo. 甘いぞ甘いぞ絶滅ハイテン空花絶滅ハイテンこれが太古の力だ E agora, Joe Higashi. Now Ready? Go! Odeio quando passa direto assim. Oh, my God. dia. Vamos lá, Clark. Mission start. Reach for the top. Ready? Go! So, Isso, joga pra lá, joga pra cá. Cabe com ele. Not going down without a fight. E agora Terry. Hey. Vamos lá, time! Já que não tem sangue, você é a minha salva-fita! isso aí! Winner! 狼みたいな闘志と視線何度戦ってもキュンキュンしちゃうわ Select order. E agora, o time dos heróis. This is gonna be a must-watch battle. Don't you dare blink. Semifinal. Tung's final disciple is here to dish out justice. Catch hands with the phantom that resides in the Ih, ó Ready? Go! Yeah. E agora got a for the top! Ready? Go! Ai, Go! Já nem tenta pular. Que bem Naru já sabe. talvez o melhor anti-aéreo do jogo. あれ準備運動まだ終わってないのに E agora Maiden Kun. Só a... Round 3. Ready? Go! Isso lá é hora de dormir. Vamos. combo. Isso, pegou! If you want to know how to win, this is the person to ask. Ah, Jeremy é demais! Winner! 枕みたいにキュッと締めちゃった抱き心地最高 Select order いやガルチリエスこの国必ずや勝利 The stars of the show are all here! Time for the final showdown! Eu estou jogando dentro do KOF 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Eu vou deixar aqui no card. E agora, a grande final! Don't forget to bow in her presence. Those who forget their manners may be subject to a beating. Elizabeth Blantorche. Começando por Elizabeth. Round 1. Ready? Go! Vanguard. Musiquinha do 414. Rolando! O quê? Aqui o combo é a prestação, entendeu? e agora é Scription! E olha o cara aí! Ah, por que andou pra trás? Dito! Calma, calma! Tem que ser é no momento certo. Aí, counter. Counter. Só no counter. <laughs> ah, não saiu o golpe, porque não agarrou. Toma! Player one wins two rounds in a row. Hey! E agora, Kukri! Stand your ground. Ready? Go! Isso, quebra a cara desse pervertido. Toma! É isso aí! Conseguimos! あんたならうちに来てもそれなりにやっていけそうだな冗談だよ決まった今この瞬間キングオブファイターズが決定しました何これ止まらないすぐ力が 消え去りました一体何が起きてるのでしょうか今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします音破すの Select order. E agora vamos para o chefe Reverse. Some kind of monster is attacking us. It's like Verse. A versão feminina do Verse. Vamos lá, Tizok. Acho que o Tizok grita mais, hein? Ready, <laughs> 甘いぞ甘いぞ鉄再生鉄再生甘いぞ鉄再生 Nossa, ela recuperou vida. Ah, Shang já teria resolvido esse problema. Na barrigada. Vamos lá, Round 2. Ready? Go! Vai, vai, vai, vai! Vai, cachorro fogo! combo! Vai, vai! Vai, mata! What a stellar fight! These two know how to rumble! Winner! Hmm. Acho que seu poder é parecido com o do Orochi, mas é feita de algo diferente. Ha! Se manda daqui!

Otomaraga! The goddess of truth, Otomaraga, stands in the way! Ah, cadê o Shang quando a gente precisa? Vamos lá, Tizaki! Round 1, ready, go! It's Não, não é pra dar chute. Agora já saiu do lugar. Vai. Isso. Era isso que era pra fazer. Mais um. Toma! KO! An exciting bout from round one. Mission Lá, Clark. Stand your ground. Ready? Go! Pega ela! Isso! Nope. Ah, cadê o Shang quando a gente precisa? Hum, Shang já teria acabado com ela faz tempo. Toma! <laughs> Conseguimos! Mas o quê? Pode isso, Arnaldo? Ih, mudou de sabor, agora é de framboesa. <laughs> Quer apanhar mais?

Hasta vista, baby! してほんの数分だったでしょうか異変の直前に現れたあの謎の生物は確認することができません前大会に引き続き超常現象に見舞われた KOF 今回も AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしましたそれではスタジオにお返しします皆さんさようなら E agora vamos ver o zeramento. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários.